तो भाई आपकी आई डी टेन ईयर के लिए बैन हो चुकी है तो भाई मैं इस ट्रिक से भाई अपनी आई डी अनलॉक कर चुका हूँ तो भाई मैं आपकी भी आई डी अनलॉक करूँगा तो भाई इस वीडियो को पूरा देखना तो भाई मैं तो दस साल के लिए भाई वेट नहीं कर सकता तो भाई मुझे ट्रिक मिल चुकी है मैं आपको बताऊँगा तो भाई इस ट्रिक के लिए भाई आप बिल्कुल भी स्किप मत करना आप सिंपल से भाई बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया कि भाई साइट पे चले जाना और इसमें इंटरफेस ओपन होगा तो भाई ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके सपोर्ट में जाना है सपोर्ट में जाने के बाद में भाई यहाँ पे आपको एक इंटरफेस दिखेगा और उसमें ऊपर उसमें यहाँ पे भाई आपको एक सर्च बार मिलेगा सर्च बार में ऊपर आप अनबैन टाइप करना और सर्च कर देना और ये सर्च सर्च हो रहा है तो भाई यहाँ पे आपको कोई रिजल्ट शो नहीं करेगा तो आप कॉन्टैक्ट में जाना और यहाँ पे भाई अपना ईमेल ऐड करना और भाई प्लेटफॉर्म आईओएस एंड्रॉयड भाई दोनों में से कोई सिलेक्ट करना जो आपका डिवाइस है तो भाई इश्यूज़ में भाई आपको रिपोर्ट्स एंड बैंड और इशू टाइप भाई अनबैंड रिक्वेस्ट सेलेक्ट करके जो जो भाई मैं डिस्क्रिप्शन योर प्रॉब्लम हेयर भाई यहाँ पे अपने जो टेक्स्ट में पेस्ट कर रहा हूँ या जो टाइप कर रहा हूँ आप वैसे वैसे टाइप करना तो भाई सबसे पहले उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी तो भाई hello team battlegrounds mobile India से स्टार्ट करेंगे तो आगे भाई मैं जैसे जैसे लिखूँगा आप वैसे वैसे फॉलो करना और भाई इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना तो भाई इस वीडियो को भाई लाइक एम भाई सौ तो भाई आप सौ लाइक एम भाई कंप्लीट करवा देना तो भाई मैं आपके लिए एक और ट्रिक लेके आऊँगा अगर आपसे भाई नहीं होता तो भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में पिंड टॉप टॉप पे वही पिन किया होगा वो भी मिल जाएगा तो आप सिंपली वहाँ से फॉलो करना इंस्टाग्राम पे डी करना तो भाई फर्स्ट लाइन में लिखना है I my account my BGMI account was banned without any reason भाई मेरा अकाउंट बिना किसी रीज़न बिना किसी कारण के भाई मेरा अकाउंट बैन हो गया and I am sure sure rules of conducts मैं आगे टाइप कर रहा हूँ रूल्स ऑफ कंडक्ट्स कि भाई मैं मैं श्योर हूँ कि भाई मैंने आपके रूल्स और कंडक्टर्स को फॉलो किया है तो भाई आप ऐसे टाइप करना अगर आप भाई मेरे से अच्छा लिख सके तो लिख लिख लेना वरना फिर इससे ही पेस्ट कर देना आपको लिंक मिल जाएगा आप उस लिंक को ओपन करके ड्राइव में एक पीडीएफ होगा पीडीएफ को ओपन करना और उसमें जो टेक्स्ट होगा उसे कॉपी करना भाई सिंपल ट्रिक है तो भाई इससे आपकी आईडी अनबैन हो जाएगी अगर और कोई दिक्कत आए तो भाई मुझे पेस्ट तो आप कमेंट भाई ज़रूर करना किसी किसी भी वीडियो के नीचे भाई अनबैन या कोई भी आपकी प्रॉब्लम भाई उसे आप कमेंट कर देना तो मैं उसे सॉल्व करने की भाई पूरी कोशिश करूँगा अगर मेरे से होगी भाई कई बार ट्रिक्स वर्क कर जाती हैं कई बार नहीं करती क्योंकि भाई ये ग्लिच होते हैं ग्लिच कभी कभी काम करते हैं कभी कभी नहीं तो भाई जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे वैसे आप करना आपका एक दो दिन में भाई आपके डीपी हट जाएगी भाई डी डीपी आपकी आईडी से हट जाएगी तो आगे भाई आप देख लेना भाई लॉगिन करने के लॉगिन कर लें चेक करते रहें आपकी आईडी आप उस लिंक पर क्लिक करके भाई इस टेक्स्ट को कॉपी करके आप उस सपोर्ट में भाई बी सपोर्ट में पोस्ट करना आई जाएगी और अपनी आई ज़रूर लिखना है तो नहीं जाएगी और उनको प्रूफ भी मिल नहीं मिलेगा आपकी और भाई अगर हो सके तो आपकी के डी कितनी की है तो उसको तो भाई स्क्रीन शॉट भेज देना ताकि भाई उनको पता लग जाए कि मेरी कितनी के डी सिर्फ दो या चार की है और मैं हैक कैसे कर सकता हूँ भाई इतनी तो सिंपल आई हो सकती है तो आप इस ये ज़रूर करना अगर आपसे हो सके तो नहीं तो भाई मैं तो एक शॉट से भी सेंड कर देता हूँ अगर फिफ्टी फिफ्टी चांस हैं कि अगर शॉट से भाई हो जाए तो हो सकती है कईयों ने भाई मुझे अपनी लॉबी भाई जो अपनी करेक्टर है और उसका भाई मुझे लिंक भेज फ़ोटो भेजी है और लिंक भी भेजा है तो मैंने उसे चेक किया है और मैंने वो भी अपलोड किया है फ़ोटो साथ में तो उनकी आईडी के भाई सेवेंटी परसेंट चांसेस हैं कि वो अनलॉक हो जाए तो भाई आपको वेट करना पड़ेगा भाई कितने दिनों में अनलॉक हो सकती है कोई नहीं कह सकते भाई हो भी सकती है या नहीं भी फिफ्टी फिफ्टी चांसेस हैं अगर भाई नहीं होती तो भाई मुझे गालियाँ मत निकालना नहीं तो भाई मुझे रिमूव करने पड़ जाएंगे कमेंट क्योंकि भाई मैं इस ट्रिक से अपनी आईडी तो अनबैन कर चुका हूँ भाई मुझे दूसरों का नहीं पता अगर भाई उनकी आईडी डी अनबैन हो जाती है तो भाई आप इस चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपनी वीडियो अपना ये लिंक है भाई इमेज है भाई उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना तो भाई सिंपल से इसे सबमिट कर देना वेरीफाई करके भाई सबमिट कर देना भाई आपको बस इतना ही करना है और इतने में आपकी आईडी उनके पास चले जाएगी तो भाई ये वेरीफाई हो रहा है लग रहा है तो भाई ये वेरीफाई हो गया अब सबमिट हो रहा है तो भाई सबमिट होने में भाई टाइम लगता है अगर आपके पास नेटवर्क अच्छा है तो भाई आपको टाइम कम लगेगा और भाई ऐसे आपको एक वेरीफाई आएगा तो वेरीफाई कर देना वेरीफाई करने के बाद में सबमिट पे क्लिक करोगे तो भाई आपको आपको उनके पास भाई एक ईमेल मिलेगा तो आपको रिप्लाई भी भाई तुरंत ही मिल जाएगा तो उस रिप्लाई में लिखा होगा तो वो आप पढ़ लेना बाकी भाई मैंने यहाँ पे रिप्लाई आपको आगे दिखा देता हूँ कि भाई कैसा वो रिप्लाई आएगा कैसा नहीं वो आपको रिप्लाई कर देगा कि भाई मैं आपको आपकी जो आईडी है तो मैं उसे आगे डेवलपर के पास डेवलपमेंट के पास भेज दूँगा आपको आपका जो ईमेल है भाई उनको मिल जाएगा तो आप इस देख सकते हो आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ भी सकते हो और भाई मुझे यही मैसेज आया भाई मैंने दो आइडियाँ भेजी थी तो भाई उसमें यही मैसेज आया जिसने सबसे पहले आईडी भेजी थी तो भाई उसका ये मैंने सेंड किया आईडी तो इसमें देख सकते हो भाई मुझे एक ये आया है और ये वो कह रहे हैं कि आप इस साइट से भाई जुड़े रहें इस मुझे यहाँ बी भाई इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लें ताकि भाई अगर आपकी आई डी अनबैन होती है तो आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज या कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी thanks for watching bye bye subscribe कर लो भाई चैनल को तो सिंपली भाई आप बी को भाई डिलीट कर देना है ना ताकि भाई उनको ये शॉट में शो ना हो कि इन्होंने हैक ई e लगा रखा है तो भाई आप उसे डिलीट करके भाई सिंपल जो है प्ले स्टोर से भाई बी डाउनलोड करना है और जो अपनी आपकी आईडी बैन है तो भाई उसका स्क्रीनशॉट उसमें लेना स्क्रीनशॉट लेने के बाद में भाई आपको यहाँ पे ये फिल करना है जो टेक्स्ट मैंने फिल कर रहा हूँ तो टेक्स्ट फिल कर, करने के बाद में भाई आपको स्क्रीनशॉट ऐड करके तो इस आप सबमिट कर देना और वेरीफाई करके आप इसे सबमिट कर देना तो भाई आप देखो इससे मैं कैसे कर रहा हूँ पूरा देखना भाई मैंने क्या क्या लिखा है और आप भाई इंस्टाग्राम पे भाई फॉलो कर लेना यूट्यूब चैनल को भाई ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि भाई मेरी नई वीडियो आए तो भाई आपको पता लग जाए कि भाई कौन सी ट्रिक या कौन सा भाई वीडियो है तो भाई आप उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी बटन को दबा लो और भाई आपको आगे इस वीडियो में मैं बता दूंगा भाई कौन सी लाइन डिलीट करनी है तो आपको अगर इस ट्रिक का फ़ायदा हो तो भाई कमेंट ज़रूर करना अगर आपको किसी भी तरह की भाई कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी कॉन्फ्लिक चाहिए तो भाई मुझे कमेंट कर देना मैं कहीं ना कहीं से भाई अरेंज करूँगा तो आपके लिए भाई बहुत कुछ करना पड़ेगा तो इसलिए आप इस वीडियो को भाई पूरा देखना एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो भाई शेयर ज़रूर करना ताकि भाई दूसरों को भी फ़ायदा हो आपके दोस्त को भी भाई फ़ायदा हो आप उस लिंक से भाई ओपन करके आप उस टेक्स्ट को कॉपी कर लेना और यहाँ पे आके साइट पे इस साइट पे पेस्ट करना और भाई जहाँ पे मैंने B G M I D लिखा हुआ वहाँ पे अपनी I D character I D fill कर देनी है और इसे सबमिट कर देना और एक भाई आपको ten year ban ten year ban वाली भाई आपको एक स्क्रीनशॉट चाहिए जिस आई पे आपका बैन हुआ है तो भाई वो स्क्रीनशॉट अटैच करना है अगर आपके भाई कोई हैक या ई e हैक आपने कर रखा है तो भाई मैंने इसी ट्रिक से भाई बहुत लोग भाई बहुत से प्लेयर्स की भाई मैंने आईडी बीजीएम डेवलपमेंट्स को भाई सेंड किया है तो भाई आप इस ट्रिक से अपनी आईडी अनलॉक करो अगर नहीं आपसे भाई हो रहा तो भाई मुझे आपकी आईडी इंस्टाग्राम पे भाई डीएम कर देना और भाई अगर आपके पास भाई अपनी लुक का भाई आपके पास जो है भाई आप उस उसका भी एक स्क्रीन शॉट भेज सकते हो भाई देना भाई शॉट भाई टेन ईयर वाला भाई काम आ जाएगा भाई अपने कर सकते हो डी अगर आपसे नहीं हो रहा किसी और मुझे इंस्टाग्राम डी एम कर दें और इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम मैं भाई लगभग भाई सात घंटों में भाई रिप्लाई कर दूंगा क्योंकि तो भाई थोड़ा सा भाई मैं बिजी होता हूँ तो इसलिए मैं आपको साथ बैन हो जाती है तो भाई आप जरूर करना क्योंकि तो मैं तो अपना एक ट्राई कर सकता हूँ इस ट्रिक से कि भाई आपके आई अनबैन हो जाए तो भाई इस ट्रिक से अगर हो चुकी है तो आप कमेंट ज़रूर